системага аракет эткен сырткы күчтүн жыштыгынын системанын өздүк жыштыгы менен дал келген кезиндеги амплитуданын кескин чоңоюу кубулушу резонанс деп аталат эл узундугундагы орнотууда турган эки жагы бек түтүктүн резонанстык жыштыгын аныктайлы узундугу бир жарым метр үн генераторунун түтүктүн бир бөлүгүнө микрофон туташкан экинчи бөлүгүнө түтүктө эркин кыймылдаган чагылдыруучу жайгашты абада толкундун таралуу ылдамдыгы үч жүз кырк метр секундада толкун бир мезгил ичинде лямбада аралыгына таралат толкундун ылдамдыгын жыштыгына бөлсөк толкундун узундугун табабыз генераторго беш жүз герц жыштыгын коебуз чагылдыргычты жылдырабыз микрофондон жүз жыйырма сантиметр аралыкта үндүн катуулаганын угуп жатабыз чагылдыргычты микрофонго жакындатууну улантабыз кийинки сексен беш сантиметр үндүн дагы да катуулаганын угуудабыз кийинкиси элүү бир сантиметр дагы да жылдыра берсек он жети сантиметрде катуу үн угабыз бул кубулушту түшүндүргөнгө аракет кылалы беш жүз герц жыштыгында толкундун узундугу алтымыш сегиз сантиметр микрофондо интерференциялык максимум бар ал эми чагылдыргычта болсо минимум бар же болбосо түйүн микрофон жана чагылдыргычтын ортосундагы аралык узундуктун төрттөн бир так санына барабар болгондо резонанс пайда болот тажрыйбага кайтып келели биз уккан катуу үндүн биринчи аралыгы 119 сантиметрге барабар анда толкун узундугунун 4 төрттөн 7 бөлүгүнө туура келет экинчиси 85 сантиметрде анда толкун узундугунун 4 төрттөн 5 бөлүгүнө туура келет туурасынан кеткен толкун пайда болуп биз үндүн катуулашын угуудабыз азыркы биз уккан үндүн катуусу бул 17 сантиметрде акыркы биз уккан үндүн катуусу бул 17 сантиметрде чагылдыргыч жана микрофондун ортосундагы аралык толкун узундугунун 1 4 бирине туура келет бул жол аркылуу толкундун белгисиз узундугун аныктаса болот